هضرة معناه مفتوح جدا يعني آه، ممكن تسميها عن البنت نفسها الأرض اللون آه، ما كانش فيه تيمة محددة لكلمة خضرة أو لحتى اختيار الناس احنا أصحاب وشغلنا تقريبا أفكارنا واحدة آه، اتجاهاتنا واحدة ففكرنا إن احنا نعمل معرض مع بعض محاضرة اتنين كان 2013 يعني آه، كل فكرت فيه ان انا اجمع بين ناس تانية معرفهاش و... ويكون برضو اتجاههم سواء نفس شغلي او او مختلف عني وما كنتش اعرف حتى اعرفهم شخصيا يعني Oh, wonderful, wonderful. اشتركوا في خضرة قبل كده والباقي كان الناس اتعرفت عليها آه، بشكل شخصي واحدة بس من تونس آه، سارة والباقيين كان عن طريق الفيسبوك وان هم آه، عارفين بعض وانا شفت شغلهم بس كنا بنات او لا ما كناش بنفكر في الفكره دي كل كل واحد بيشتغل بشكل ذاتي ذاتي بالنسبه لي يعني اي حاجه اثرت فيا يعني سواء ده بقى سياسيا ده اثر فينا كلنا فكان المعرض شبه تيمه واحده لكن دي ما كانتش مقصوده